हा आहे राजा राणी बेड झोपायला एकदम आरामदायक पसरून झोपू शकतो आपण हा छोटासा पलंग याला म्हणतात दिवाण हा आपण सगळ्यांनी पाहिलेला लोखंडी पलंग हा आहे बाज गावाकडे बसण्यासाठी झोपण्यासाठी अंगणात घरी सगळीकडेच हा वापरतात ह्याच्यावर बसल्यावर कुशनिंग इफेक्ट खूप चांगला भेटतो त्याचे अनेक उपयोग आहेत बाजेला तिरकं लावून ओल्या मुगाच्या शेंगा किंवा तुरीच्या शेंगा घासल्या जायच्या बाजेवर ज्यामुळं दाणे वेगळे व्हायचे आणि टर्फलं वेगळे व्हायचे दुष्काळी भागात बाजेवर बसवून लहान मुलांना आणि वृद्धांना आंघोळ घालायचे पाणी खाली टोपली किंवा पातेली ठेवून स्टोअर करायचे त्यामुळे पाण्याचं रिसायकलिंग व्हायचं आणि तेच पाणी सडा मारण्यासाठी सारवण्यासाठी वापरलं जायचं तुम्ही सगळ्यांनी लग्नात कोफ्ती बघितली असेल म्हणजे ट्रे ज्या त्यात बुंदी आणि चपात्या भात वा वाढतात अगोदर ह्या खाटेवरच भात बुंदी चपात्या ह्या वाळवल्या जायच्या